Wow. 2 de junio, a 5 de la tarde, suena la sirena El tranquilo en su oficina, cumpliendo con su rutina Explosión en Villa Crespo, arde la zona entera El bombero sale a ayudar, no se relaja en su silla Su jerarquía le permitía no ir y dar su vida Pero él era un distinto y sabía lo que hacía Después de par de horas se sabría que él ya no seguía Había dado su vida para salvar a su compañía Yo en mi living relajado, disfrutando de alguna serie Mi mamá gritando se desespera de repente todo fallecido, todos lo escuchan en la tele Rezando que no se él, aunque mi corazón lo siente en la cuarentena mucho tiempo sin ver a mi padre Escuchando el noticiero siento que me falta el aire De golpe escucho su nombre, es imposible no negarse Busco para confirmarlo y su apellido Vázquez Se trata estoy culpable si son cosas que se saben Y ya es normal que se tape toda la mierda con mentiras Él y firma no se van en vano, fuera por Saludo uno, viviste y te fuiste como leyenda Te sacrificaste por vidas ajenas A los héroes de las sirenas Cortaste tu vida para que otros la vivieran No sé si despedirte pero estás del otro lado Partiste y nos dejaste con el mundo derrumbado Nos dejaste tus valores y también tu legado Si todos fueran como vos ya estaríamos salvados Nunca voy a entender el hecho de que no estés Pero te voy a recordar mi último amanecer Después de todo esto ya no sé en qué creer Voy a creer en vos, en que te voy a volver a ver Las palabras no me alcanzan, ni encuentro la justa, Voy a seguir rapeando como a vos más te gustaba Quiero honrarte con hechos aunque la vida fue injusta Quedabas mucho y ya habías hecho muchas Te agradezco porque no vas a lograr que quede triste Si salvaste más personas de las que vos conociste Un ejemplo para todos, la marca ya la hiciste Ahora toca descansar lo que acá no pudiste y así los enfrentaste Un ejemplo como hombre, un ejemplo como padre No puedo no verte pero no puedo defraudarte La guía más grande, la huella que nos dejaste Bola alto, disfruta de lo logrado El país te vio irte y lo dejaste marcado Fuiste más de lo que pensabas, al fin y al cabo Fuiste demasiado bueno para la vida y sumando Pongo el cuerpo, la mente y el alma en estos textos Nunca se van a perder como vos siempre en el recuerdo quedaste disfrutando ya, héroes del silencio Un saludo uno y espero volver a vernos despertar trap